Dormirse en la cama, darse risa en tu alma, ratoncito en el club, no blu blu blu. Con Bao O'Malley, ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. Pajarita se curde botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga. Papito, si quieres serme amante, debes ser alta y delgadita.